فسامحيني مرة واحدة إن أنا خرجت عن حرفية القانون فما الذي أصنع؟ إن كان كل امرأة أحببتها صارت هي القانون يا الله شو حلوة لك شو وين شردتي؟ القانون لك شو رأيك رشح حالي على رئاسة الجمهورية بس تنجح الثورة؟ شو؟ أنت؟ لك إيه أنا بنت ومن الأقليات ورئيسة جمهورية حبيبي بالدولة المدنية كل شي بيصير ايوه وكيف بقى؟ أنا قريت إنه الدولة المدنية بتساوي بين مواطنيها بالحقوق والواجبات، يعني ما في فرق بين رجال ومرأة ومواطن ومواطن تاني، شو ما كانت ديانتهم أو طائفتهم، يعني متساويين بالقانون <laughs> لك حبيبتي هذا كله حكي رومانسي ومستحيل يصير على أرض الواقع لك لا بصير إذا صار في فصل بين السلطات يعني في عندك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وشو؟ ايه وسلطة قضائية وبنفس الوقت في صحافة مستقلة وحرة وفي محاسبة وكل شيء مضمون من خلال الدستور فبتصير ليش ما تصير؟ او لك هذا كله صف حكي وتنظير بالاخير اللي بدهم يعملوا الدستور هن الاكثريه وفيهم يعملوا القانون على كيفهم يعني ممكن يكتبوا بالدستور لا يحق لمرأة أن تصبح رئيسة جمهورية ولك ادعي لربك ما يقتلوا الأقليات كمان <laughs> ما حذرت حبيبي بالدولة المدنية في شيء اسمه مفاهيم فوق دستورية يعني في مبادئ ما في يتغاضى عنها أي دستور بده ينكتب وهي المبادئ أساس المواطنة يعني مثلا ما في هون الأكثرية يقرروا أنهم يقتلوا الأقلية أو يقولوا نحن بيطلعنا نعمل هيك وأنتم ما بيطلع لكم وهذا هو امتياز الدولة المدنية ايه بس هذا الحكي مستحيل يصير عنا ليش مستحيل؟ لك هي نحن جربنا الدولة الأمنية والعسكرية وشفت بعينك شو صار والدولة الدينية <laughs> عنا أمثلة خذات العين حولها وحواليها مثل إيران وأفغانستان والسعودية وكتار من العالم ما بدهم هيك ما بدهم إيه وأنا ما بدي هيك إيه بس دولة مدنية إيه نحن مو خرج لك انت صاير مثل اللي قالوا والله نحن بكير علينا الديمقراطية إيه بس رئيس الجمهورية إيه، كبيرة كبيرة ليش ميركل أحسن مني يا بعدي مين؟ المستشارة الألمانية يا فهمان شوف ألمانيا وين صارت ونحن وين ولا نفكر هن اختاروا الدولة المدنية عن غباء ولك مو قصدي ايه بس رئيسة وبنت <laughs> لك بتزبط بتزبط أخي هلا مو مهم يكون الرئيس رجال او مرة المهم يكون في دولة عادلة بتساوي بين الناس وبتحميهم ايه بس هذا الحكي ما رح يمشي عنا لانه المتدينين ما رح يوافقوا لانهم بيقولوا انه الدولة المدنية ضد الدين <laughs> مين قال هالحكي؟ انا قريت انه الدولة المدنية ما بتحارب الدين بالعكس اقول لك شلون قريتها بالضبط هي بتحارب يلي بيستغلوا الدين بالحكم ليحقق أهداف سياسية إيه معك حق ما فينا نربط شيء سامي مثل الدين بشيء مثل السياسة لك ايه شفت طيب يا ستي بهالمناسبة مشان الله اسمعي لي هالقصيدة الجديدة اللي كتبت لك اياها إيه، استنى استنى بالأول بدك تاخذ إذن من رئيسة الجمهورية القادمة يا حبيبي Belesna? <laughs> <laughs>